Moço, o que você está fazendo? Tentando arrombar este cofre. Por quê? Porque eu sou um ladrão muito perigoso. Então depois me dá dinheiro para comprar pirulito.